sampai sliramu teko neng mimpiku gawe rajena uripku neng pikiranku sampai saben dinone amung kepengin sesandingan biareng sliramu nanging wong tuwa ora setuju aku wis ora mampu nyongko rasa kangenku sampai sampai sliramu teko neng mimpiku gawe rajena uripku sing tak elek amung rupa ayu ning atiku saben dina amung kepengin sesandingan bareng sriramu nanging wong tuwa ora setuju yang pikiran nanging ngom tua ora